Полна сметяна. Чао. Mama, né? Pegou. Pega tem mais ou menos. Приехала так, зуапетитина, зуапетитина. Вы что ты сгребя? А? Вы что ты сгребя? Приехала так, слыка.